dua ben nyuhun sapora ajunan selempa ahli ngapora mun itola pas pasera ni serahilahi lastulil firdaus أهلا ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم يؤنك نعم محمد محمد يؤنا فاقنا أمة محمد يؤنا فأقر أمة محمد يؤن طاقة الله أمة محمد يؤن Nyuhun pala ben pertobatan Nyuhun rasa dari kacalakan أنا ولا أقوى على نار النعيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم يا ربي على شأني وأدبي أطفأت أيام جنان سمت Ya دونا تبسانا تميسا تركينا الكفان تركينا الكفان الكفان الشكر علينا ما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Wa kafa biha min ni'mah. والحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا Amma ba'd para pemirsa, para mitra pengajian Banyu Gideon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang langsung maupun yang melalui aplikasi Indo VWT Banyu Gideon. Zandros Banyu Gideon, Imo Banyu Gideon, atau yang melalui dameter Ben. satu kosong tiga atau yang melalui repeater lapan satu empat atau 483 juga 803 atau 39 juga yang melalui Radio-radio FM, al Kair FM 1, al Kair 2, Permata FM, Stabud FM, Banyukir FM, juga FM-FM yang lain. Atau yang melalui loudspeaker-loudspeaker pengeras-pengeras suara. juga yang melalui konvensi telepon yang melalui sound-sound system, sound-sound aktif atau yang melalui media lainnya yang sangat kami muliakan khususnya para ulama, para masyayikh, para kiai para asatid, para tokoh, para sepoh Lakong timin ngambil lebih barokah serta lebih manfaatnya kegiatan rutin kita pengajian Banyu Gir'on. Ngerang kita bersama ngaturan kenceran Fatihah. Kita haturkan kehariban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sarang sekeja keluarga-keluarga, sarang sahabat-sahabat beliau, raji-raji Epon, putera-putera turunan Epon, keluarga Telum Epon, para tabi'in dan tabi'it tabi'in, para nabi, para utusan, para wali, para imam, imam mujtahidin, para ulama, para sufiah, pengarang-pengarang ilmu ilmu syar'iyah, kuru-kuru petan kursiya, dan kuru-kuru data sakit. Bengsepo, bengsepo laki maupun bini. Lepala-lepala datang ke pengsa jemaah, cakan-cakan, kenalan-kenalan. Murad-murad santai-santai petan kursiya je. Orang yang sekebaik fokus dapatan kursiya je. Rasa tertolong, rasa pentol dapatan kursiya je sengataran kancaran kepakusan kang kui petan kulistan je. Orang yang saya tawasul kalau bantan kulistan je. Orang yang saya kebaik pakus tak petan kulistan je. Sengataran kancaran kepakusan kang kui petan kulistan je. Pan umat Islam lakik maupun bini. khususnya pemirsa pengajian Banyu Gireon. Saya ampun artikel tunya. Kita khususkan dekat Haji Hashim. Arongan Sokobana Banda Lao, Kecamatan Sokobana Banda Sampang. Siapa artikel tunya malam Selasa. Belu lekor Rabiul Awal bulan Mulud 1444 Hijriah. Ben melamater kenging ke barokah barokah pon saya kesebut malam mater petan kulis teja serang anak foto petan kulis teja ben keluarga petan kulis teja santri-santri ben jam apa petan kulis teja warone sa atau basul kalau petan kulis teja sing aturan kencaran kefokusan kampui petan kulis teja orang-orang sendik jasa kapal kusan dan pertuan kena setuju. Maklumat senantiasa mendapatkan keridoan, sarang pengampunan pun Allah mendapatkan Kelampan serang beras kasih sayang Allah malam antar keinginnya barokah barokah pon pengajian barokah barokana barokah barokana para ulama barokah barokana para barokah barokana para syuhada barokana para solihin barokah barokana para guru para bagusipo eh pernah tambah barokah umur barokah ilmu nah barokah artana barokah rezeki nah barokah aben barokah nak foto nah barokah keluarga nah barokah santri-santri nah barokah jemaah nah barokah jamiah nah mal al meter Rengna kenga pertolongan, perlindungan, bimbingan, ma'una serang inayah pun Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Matar, yang inga taufik serang hidayah pun Allah subhanahu wa ta'ala. Tetilan jalan pun betul Allah kepada kecemperan, kecemperan, kekompiran, kekompiran, kepungan, kepungan, kebahagiaan, kebahagiaan dunia akhirat. Siapa elang kesesaan, kesesaan, kesempakan, lah. kesempekan, keserbekan, keserbekan, keselekuan, keselekuan. Mal menteri pekuat majar otang kalaban kempang, yang pernah tak putuh kangkui otang. Yang pernah tulis lewe berjalan potang bawah Muka-muka yang pernah cempur rezeki oleh rezeki sehalal, sebarokah. Muka-muka yang pernah husnul khatimah lancang umur ilmu taat kalau benda kena bina Allah. Lancang umur yang dia menjunjung tinggi agama Allah. Yang pernah sehat, beres, selamat, aman, dicocokkan, di musibah. Dari pelai, dari bencana, dari malapetaka. Selamat dari petana-petana. Selamat dari kedolik. Setelah. Tanyalah orang yang selanyalah. Agangku. Pun orang yang saya ganggu selamat dari kekafiran, kefasikan, kefakiran, kemiskinan, selamat dari kelin ate, kotor ate, petang ate, kering ate, kering ate, lopan ate, maten ate. Almantar barengna kuat iman kuat Islam bisa memperjuangkan agama Allah di dalam pan dalam pan Epon Rasulillah resaki perjuangan perjuangannya pun para ulama. Saya tambah ilmu sebanyak, ilmu semanfaat, ilmu sebarokah. Pada kata kehajat, kalau kempang tercapai cita-cita dan sukses usaha. Nah. pernah terkabul pernyuanan-pernyuanan. Ala hadihin niat. Wala kuli niatin salihat. Ala niatil qabul wa tamami kulli sul. Wa naili kulli ma'mul bihaqisidina rasul. Rasul. حبيبنا أبي البتول صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة الفاتحة الفاتحة Para pemirsa, para mitra pengajian Banyu Giron yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam bulan Maulid Kak Dinto, selalu kita berusaha yang kui mat kecintaan dek kajinan Epon Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu berusaha keangkui mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihin cintanya deka perang-perang selain makhluk-makhluk selain orang cinta kak dia terus selalu ingin akompol Terus akumpul lah. Ben saya kecintain. Terus tapangkir. Ben saya ni Ini ketandanya cinta. Dan kak dia merasa kecintaan kita. Setelah apa dengan Rasulullah. Setelah tapangkir ben Rasulullah. dan gak disak rasa cinta dengan seseorang. Maka malah lebih banyak kecintaan pun kita panggil ben Rasulullah, itu pun ben kita panggil ben orang lain. Itu pun ben kita temu ben bengatuan. Lah. Walau ambil benda bengatuan lah, seantar Malaysia pada pengetuan saya ah, seentar dah ke Saudi. Entar dah ke Hong Kong. Entar dah ke tempat-tempat selain abi tak datang. Kekerongan gento kerongan dekat Rasulullah pada pedekah perintuan. Sebenarnya yang ejaun. Mun sesemestinya kau tu lebih lebih kerong ke Rasulullah, lebih cinta ke Rasulullah. Cuma secara umum orang nikah laku kira pikiran dek anak dek ke kan, bapan sebeda Malaysia. Sebeda nenek Saudi berada luar negeri. Karena tak cintaan ke Rasulullah. Kecintaan ke keluarga. Nah. pula ambil benda B ni nah. Sentar umrah. lagi kena antara umrah, haji. Ini saya paling kekerongin si kamu. Kerongan ke Rasulullah pada keluarganya. orang secinta dan setong-setong rela dirinya menjadi kabulan menjadi budan menjadi hambanya jadi hamba sahayanya ero soro de rumah apa inde karena orang pandai kampung le lah cinta Mun orang pandai ke cinta ke Rasulullah kenapa se, se apa ko nak kira Rasulullah. Okey gini kau. Saya paling ikak ke tak. Eh? Rasulullah apa ni kapan apa saya apa ko nak Rasulullah ki akam. Banyak lalampan lalampan epon Rasulullah. Cek seng orang pernah betul-betul cinta ke Rasulullah maka banyak pula sebisa kita lakukan. Karena cek lekon pakon, di Rasulullah abad siap kangkui menghamba. Bi Rasulullah kangkui nyebar haki agama. E pakon cukan ban Rasulullah kangkui nyari ilmu. E pakon cukan ban Rasulullah kangkui nyarenganyaren keimanan. Kalaban la ilaha illallah. Epakon ban Rasulullah. Kangkui amar ma'ruf. Epakon ban Rasulullah kangkui nahi mungkar pakon kang kuya topet. Pakon kang kuya ngormat orang sepo. Pakon kang kuya memperhatiaki anak ngawasin anak. Pakon kang kuya silatur rohim. Pakon kang kuya ngormat tetangke. Karena cinta ke Rasulullah, anda menghambani. Ya Rasulullah, dak remes bisa ambek ah. ngelakuaki perintah-perintah Rasulullah. Maka wajib kita pandai mencintai Rasulullah melebihi cintanya terhadap yang lain. Olana kelaban sebab cinta ke Rasulullah, orang panika rela menghamba dak ke Rasulullah. Kenapa sih pakonaki Rasulullah nyaman adalah hamba, budak. Yende. Ya, Kerana dah cinta? Mana Nabi kurang cinta? Ya kita anda pun Sedik ngodik dalam lah pada Rasulullah. Si Allah. Rasulullah. Senying ke dari larangan-larangan Epon Rasulullah. Bapaknya kencang. Sama Nabi orang yang pernah kampung cinta, takut minta. Eh kesenengin ban Rasulullah mumpasanan abak. Alakoh larangan eh pun Rasulullah abak takut minta. Eka cintain ben Rasulullah. Sebab engkau je cinta ke Rasulullah. Terus cinta ni ben Rasulullah sengkau. Tapi mun sengkau ria ah, tengkah saya tak tepat. Langgar kelarangan-larangan Rasulullah. Yang kau tak kira kecintaan je. Ataupun orang yang bernikah. Terlalu kecintaan nak bini. Terlalu kecintaan si lelaki. Mahalakon kok dek kese larangan aki ah, ben lelaki. Larang ben bini. Kau tak kau minta ikan dein. Han mesti ada sanika. Beda rasa pengetakut ini? Kok mempasanan alanggar deka perintah Rasulullah, cengko tak kok minta ikan dein ben Rasulullah mun cengko pas lecekan aribaan tungat tua nasma nasen orang cungki tingkian atau nginum minuman-minuman keras atau be, sombong atau be, leburan dan ketunya itu yang benda ke akhirat atau bahasa kau ada yang mureng tak kau ambil sengko lagi tak kesenangan ben Rasulullah maka nang kau cinta nak Rasulullah terus kesenangan ben Rasulullah mun sekok pah azina ngakan perang riba atau bedol lim dek orang lain kok mi pah deki tak kendein ben Rasulullah kan saya kecil sayang orang ini kalah betul-betul cinta dek Rasulullah Timan ahabba syai'an fahu abdu. Orang yang mendek cinta ada ke sesuatu, ni bisa rela aban panika menghamba tetibu deh orang yang seikat cintanya. Tetih. Tongan kewajiban-kewajiban syariat Allah Nek ke apa kita apa ni ke wajib bagi ke angku cinta ke Rasulullah ke malah dengan malah kia ke ma malah jauhin dari larangan-larangan ni malah cinta ke Rasulullah apa ni kan menghamba alat kor napa sih tetiak eka orang yang saya cintai. Ini ha, kemarin. Kan kan? Mun lebih cinta ke Rasulullah itu pengen lain. Maka tantona akan mendahulukan kelakuan agama itu pengen kelakuan selain. ketika kita menikah pola cinta dekat seseorang. Maka panikah bisa mekopok, bisa membuta. Artinya negatif apa? Tegala pai panglo orang melaban cinta panikah. Takkan ngerekan teman-teman. Tegala ilik pan telikin dulu. Tak, takkan ngerekan. kau kocaan ada remah. Hubbuka li syai yu'mi wa yusim. Mula orang ni kecinta ada kesetung-setung, maka kecintaan tersebut ke sampai bisa membutah. Bisa membutah. Maksudnya membutah ada remah. Kita tak tahu dosa dak kereng lain. Paham buta saja ni. Tekala etemu anak, etemu bini, etemu laki, nah. etemu bapa, etemu tetangga, nah. kelakuan sesalah kasa sekalipun tak tahu dusta. Napa boleh sejuta salah. Tekasi salah sekalipun bisa tak tahu dusta. Orang tak salah. Jadi bah mabutah. Makopok. Eh boleh nak dak remalah tak ejap. Tak ejap. Belain ban reng tuan. Belain ban kuru nak api. Tak kena ejap. Bah makopok. Hubbu kulli syai'i yu'mi wa yusimu cintamu terhadap sesuatu panika membutah ben mekopo. Peti artinya ketika kita panika ampun cinta dak ke Rasulullah tak usah peduli orang panika menilai orang panika senang atau senep sekalipun tak usah peduli urupane ka iman si sampurna iman mar'in la yakunu takamala hatta yarona san bi iblin mutsila wa yakunu madhuhumu wa dhammuhumu sawa lam yakhsha law matala imin fi dhil ula iman seseorang ada tak sampurna je sampai tak parduli dek ke penilaian nah. Orang lain. Orang lain pandai ke anilai, ia rekan untah. Si anilai ni kau untah. Ia rekan untah orang. Benih kerana ni ingin ni aki orang. Maksudnya alam na. Andin orang lain ni aki alam na untah. Panglok na orang lain. Ia rekan panglok na untah. Cikun untah. Sepenting ke Allah dia maksudnya sepenting lah tepat ke Allah Ta'ala orang pernikahan nilai pendersala tak, tak usah peduli tak usah peduli Herakan untah. Ketifa yakunu humu wadam dhammuhumu sawa. Orang ngalam, orang nyale dan badan kerasa. Lam yakhsha law matala'imin fi dhil ula. Dalam nyepri dana Allah ngelakonin perintah Allah, jauhin larangan-larangan epon Allah, ni ketak tak kok epang lo orang. Nik iman sesampurna. Si Jadi kita apa ni kau cinta, Rasulullah harus melebihi yang lain sehingga kita bisa alaksana aki agama. Senau saya kebercin benar eh. Senau saya panglo benar eh. Kalau esro alanggar benar yang tak alanggar. Orang lain nyoro ke barat. Aku menyoro ke timur misalnya. Maka torok si agama. Karena ampun lah lebih cinta ke mana? Lebih cinta ke Rasulullah. Lebih cinta. Dan kapan apa sih? Pakona sarang Rasulullah. malam Mater saos kita apa nih bisa mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai perjuangan melebihi cintanya terhadap yang lain. Dan malam Mater kita apa nikah andi kelakuan kelakuan semua dek ke kecintaan dek ke Allah, kecintaan dek ke Rasulullah. Almatan e paring suasana sebisa adorong abad kangkui mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai perjuangan. Malmater cintanya kita terhadap si telok kak itu melebihi cintanya daripada cintanya terhadap yang lain. Orang panik ke mana diampun cinta kerana Allah maka sekaligus mas orang yang panik cinta dekat manusia ni, setong manusia Anak mak cinta dekat orang ni kah? Pola nak orang ni kah? Atau ada ke Allah? Cinta dekat orang ni. Anak apa pola nak? Pola nak orang panikah? Orang Islam. maka sekaligus mun orang pani kata tu ada ke Allah ya tak ikut cintain pun ya, tan ikut ceram mun orang pani ke kafir tanda masuk Islam ya dengan sendirinya ceram ini kemas pun. Ketika mencintai seseorang, Karena Allah misalnya kali benci dia orang kalau ben siapa ke orang orang yang panikah atau anak Allah senang sekaligus mun orang panik ampun melanggar dak perintah Allah tak senang Mungkin dia senang berarti tak cinta panikannya Iklam anna kullaman yuhibbu fillah la budda min ayyub ridha fillah orang yang sampaian bahawa orang yang pandai kepada Nabi cinta kerana Allah maka pasti benci kerana Allah Kalau menurut Islam ni orang yang taat ke Allah. Mun kafir berarti melanggar ke Allah. Dia benci dengan sendirinya. Ini kalau budda ayub ridha fillah. Nika rumus ni. Fa inna ka in ahbabta insanan di anhu muti'un lillah wa mahbubun indallah fa in asahu fala antu beridahu. tubghidahu di anhu asin lillah wa mamqutun indallah. Ini kata beliau pun Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 2 halaman 144. Mun sampian dia cinta dek ke seseorang polan orang panik taat ke Allah, ngelakonin perintah-perintah Allah, acuin larangan-larangan Allah. Polan orang panik ke kesin, ke senengin ben Allah, kecintaan Allah kalau ben lakon dia. Maka sekaligus ketika orang ni ke maksiat dek ke Allah, mesti abak ni ke beci, polan ni ke maksiat ke Allah, polan panik ke pentunin Allah. mun korang ahli maksiat, cek lebur ke kemaksiatan nikah. Orang saya pentunin ben Allah Ta'ala. Apa ha, ni? Kau tun roh cermat ki. Bani mon Allah Ta'ala pentu dek kasi tong. Orang yang apa pas neng saya pentunin Allah. Keler. Jangan tertipu dengan bahasa intoleransi-intoleransi. Ini ke bahasa saya sengaja. Ben orang-orang kafir. Pandai kekunaki aku ingat. Cok. Islam. Jadi saya kocak intoleransi ini, kemudian Islam. Saya kocak terorisme, teroris-teroris ini, kemudian Islam. Mereka kafir, mati NU, orang tak ikut teroris. Tak ikut yang teroris. Saya rasa benda macam sambu teroris. Coba. Coba dengan Islam. Coba. Dia sampai mengatakan. Eh? Kedik tanker bayi bengkuan. Wah, empon. Bazar-bazar ni kau cakap teroris, teroris, teroris. Ini keselamatan nikah. Ini tak banyak dengan Pak ATN. Saya mengatakan dengan kapir. Ada bahasa teroris. Jadi kalau sengaja ben orang-orang kafir menikah, bahasa-bahasa apa ini kan namun ditujukan ke Islam dan umat Islam. Waman ahabba bisababin fabid darurati yubghidhu lididdihi. Mun orang yang cinta dengan setong sebab, maka dengan segala gus pasti men apa yang mana mas teh membenci dak ke sepeli ke mun orang panik kecintaan pola orang nikah ala ko Sekaligus menoreng nikah ke alat cuba kiamat. Beci. Ni ke kan master pun barang tentu. Ada orang engkau senang orang ni. Ada apa pola na? Orang dia pola na. Laku aku baik fokus dek ketang anak. Dek ketang kompoi. Aku baik fokus ketang kompoi. Tapi engkau senang orang. Cek kompoi laku edik berik melalu. Anak engkau laku edik berik melalu sekaligus mumpah diandiin anak ben kompoi pani ke selaku rampas melolo maka abah mesti beci Uh, uh, tipu kelebihan bahasa-bahasa toleransi dan sama macam, lah. sampai senang dak kemaksiatan sampai senang dak ke kekufuran ar-ridha bil maksiati maksiatun ridha terhadap kemaksiatan adalah maksiat ridha tak usah ngelakoni kan ridha maksiat pun ar-ridha bil kufri kufrun ridha terhadap kekafiran kafir tak usah sampai asojud ke arca Kan rida dengan kekafiran itu adalah kufur. Ini kekaidah ini. Saya perlu terus kita sampaikan hal kak dito supaya cek sampai beda orang Islam pernikah menjadi korban dengan bahasa-bahasa jargon-jargon semak keluar abe dari Islam dan iman kita cakun mikirin abad tibi, tapi cakun mikirin orang lain. Cak sampai orang lain panik kata pelecar tertipu dengan bahasa-bahasa orang kafir. Saya cekok kaki karena Islam sampai-sampai abad ah, menikah percaya. Tak ke perkusa kekafiran. Semua agama benar. Semua agama masuk surga. Kita terus menyuarakan. Perjuangan kita makin ini bersuara. Kang Kui menjawab semua hal. Menjawab kebatilan-kebatilan. Bersuara. Ini kan perjuangan orang mangken. Perang orang mangken. Ini kan perang lebat dengan suara. Eh, Facebook, Facebook. Eh, WA, WA. Sebab apa lah banyak teretan-teretan kita apa nikah? tak uning di mana kawan di mana lawan Tetapi saya peteng pa tepa kanjana tibi pah nolongin musuh kamu berdiri perang pah bisa menang mun pas nolongin musuh pah nyerang dek kesepuh dengan nah. main bal-balan pendena nantu ke gawang din mo. So bala ko nantu ke gawang din TV, tak le menang. Lah. Kadang pandai karena tertipu, tertipu orang yang peposang. Enggak ruah. Pekusan ban nantu ke gawang din TV. Eh tentu aku Tertipu ni kenyang. Gudung. Gudung. Para pemirsa, para mitra pengajian Banyu Giri Onjang dimanjakan Allah Subhanahu wa taala. Kemperan kecintaan seorang sahabat terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panik selalu diutamakan keselamatannya selalu dimuliakan. Suatu saat orang-orang musyrik, orang-orang kafir, panika ngening nahan, ngening nyantek Zaid ibn Dathina. Zaid ibn Dathina. radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga Zaid bin Dathina panika, tawanan perang. tawanan perang. Las Lastari Kak Dinto. Beberapa lama kemudian, Zaid bin Dathinah epa eh, keluar dari penjara, epa eh, keluar dari tanah haram, kangkui epa eh, di luar tanah haram. Ya keluar pun. Depak keluar tanah haram, dipersiapkan ben orang-orang kafir segala peralatan ben teknis untuk membunuh Zaid bin Dathina. Tibik orang kafir sama reng cadek, etahan, eh mulai tahan, pas ki penjara batero epa keluar epa tena epa tena di luar tanah haram ting apon segalanya dipersiapkan segalanya sudah sudah siap maka sebagian orang kafir ni kang ngucak dek Zaid bin Dathina Anshudukallah ya Zaid atuhibbu anna Muhammadan al-an indana makanak yudrabu unuquhu wa annaka fi ahlika marada iya zaid bin datina dar maragera ce saking setia sepate ende beni tapi Muhammad sepate en sepeteng le era jaltong le era apa sa peten bencetak? Sedangkan dia selamat taki. Been selamat Muhammad. cepat tengah. Tak ada mereka dah. Mungku been. Zaid bin Datina. Tetapi seeka baikkan tena dia, ikan tena Muhammad beendia. Muhammad siapa tena? Muhammad saya pecal tu ngecetak. Muhammad saya pedang. Ba'an dekian. Epa eh, mulai ke keluarga ni. Wa'anna ke fi ahlika. Ba'an epa mulai ke bengkau ni. Dara memukuban. Napa jawabna Zaid bin Dathina? Wallahi ma uhibbu anna Muhammadan al-an fi makanihi ladi huwa fi tusibhu syaukatun wa inni jalisun fi ahli. Demi Allah, kula penikah, tak ndak puntan. Umpama pasanan kanjing Nabi Muhammad panikan neneng i tempat dan neneng i terlemah. Nika i capok, cecok duri. Sementara gula neng neng i kantok. Gula tak rela pun tak. Jangankan sampai mati Rasulullah. Jangankan sampai ating tinggal Rasulullah ni. Kena cocok duri. Pas gula neng-neng ni kantor ni ke rela hati gula ni. Gula rela. Mun pasanan. Nak cocok duri angan gula ni ke Jangankan sampai etempeng eh, ban Rasulullah tinggal. tingkel. Etempeng eh, ban Rasulullah ni ke cepok duri ang ang gula mate. Dia sampai Rasulullah panika. Elo kain. Dia sampai e pedang le era. Kini cocok duri bayi gula nikah. Tak rela gula pas neng-neng. Kula kau tu berusaha, kau tu berjuang kula pada kita. Rambut Rasulullah cak sampai. Eh, cakap dulu ni. Muda arahkan dia kula ni. Kaitan pengban. Rasulullah pada kaya capok. Cakap dulu ni. Cak sampai Rasulullah pada kaya cakap dulu ni. Masya Allah. ni kecintaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jangan orang-orang kafir? Kenapa jangan orang-orang musyrik? Wallahi ma ra'ayna ahadan. Yuhibbu ahadan. Kama yuhibbu ashabu muhammadin muhammadan. Demi Allah. Kita ada tak pernah mangkiin, tak pernah nemunin. Candeng Yahudi Nasrani orang secinta ada kesetong orang, sepah pada bencinta nak sahabat Muhammad dekat Muhammad. Mak cinta ke apa? Sampai lebih cinta tempeng ben ke aban tibi. Aban rela dikorbankan, aban rela ke aku mati. Asalkan Rasulullah cek sampai cocok duri dekat. Kau tak nemu ni ninja, bodoh orang cinta pada bencinta nah cakan cakan cakan Muhammad dek ke Muhammad cinta nak ke Muhammad tak nemu ni je ikun ke Muhammad ni siapa lebih cinta tempeng ben ke abah lebih cinta etem ke anak, anan ben ka reng tuan etem peng ben ka teretan etem peng de ka keluarga etem peng de ka artan etem peng ben tekeng etem peng ben roman Cinta dengan Muhammad? Aneh lah kan. Tak nemu je. Tak kalah cinta kalah cinta, cinta ke bini. Tak nemu je. Tak kira apa pada bencinta nah. Sahabat Muhammad ke Muhammad. Mengak. Tak orang-orang kafir mana? Oning. Dekat tengkinah kecintaan epon para sahabat-sahabat baginda Nabi. Cinta dari keajunan epon kanjeng Nabi. Ini terakhir ini kitab Jirobul Miskin. Petong Polo dua, Halaman Petong Polo dua. eh waktu peperangan Uhud. Eh waktu peperangan Uhud. Penduduk-penduduk Madinah panik menjerit histeris. Penduduk Madinah panik acereng. Karena apa-apa? Karena berdekaper bahwa kanjeng Nabi Muhammad pernikah settle neng i peperangan Uhud e cepok paten deng kafir maka jeritan-jeritan panik histeris orang nikah acereng ke ajaran ke kapi. Neng di Madinah. Pola neng iding bahwa kanjeng Nabi panika set tejepon neng uh. Oh. Bada di antaranya orang bini dari sahabat Ansar. Anika ekaferin, eh, buh. Bapak sampian mateh. Bapak sambian mati. Tapi orang bini nikah, mereksanin. Ketipan apa kanjing Nabi Muhammad? Saya periksanin kanjing Nabi Muhammad. Cik saya kapa regi nikah. Bapak mati. Eh kau boleh boleh. Tarik tarik sambian mati ya. Syahid ya fi sabidillah. Ketina apa kanjing Nabi Muhammad? seikai manin kanjing Nabi Muhammad. Mungkin lah teretan kan dan lah mati. Bapak mati kan dan. Boleh boleh. Rakana sambian. Syahid fi sabidillah. Mati kia. Mati di dalam medan tempur. Ketiba apa Rasulullah? Rasulullah. Saya ingat ini kan. Laki lah kendal laki. Mudi di sini ketika wala na dari kapikir na Rasulullah. Yang ditanya adalah Rasulullah. Mungkin kun bola na bapa antara tanah lagi. Ini kebala mati ada. Tak kan Selalu itu tanya. Saya tanya Rasulullah. Tak nerusak hidup. Mak, mangkan ni capuk di mana? Nu? tang laki tak seniket Rasulullah kada saya tanya ki kada. Ternyata pasanan Rasulullah panik ngumbar. Ika bala, buh, kanjeng Nabi Muhammad ni kapan? Ngumbar. Ia, ia dan sambian. Enten ni kak, selamat. Deng orang Bini panikan ngolatin dek kajunan epon baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung mancung langsung nekuk koncon angku ye sambi matabu. bi abi anta wa ummi ya rasulullah la ubali idza salimta min atabin kullu musibatan ba'daka jalal Ya Rasulullah, abdir tak parduli pun ten. Nah, apa asal terjadi asalkan ajunan selamat. Apapun yang terjadi asalkan ajunan selamat, abdir tak parduli. Ko laki, ko anak, ko reng tua mati kendat. Tak parduli abdinah, takkan akan ngerekan abdinah. Sepenting, ajunan selamat yang ajunan laki odi. Sebab musibah ento. Kan Sepele. Asalkan benih musibah ajunan. Si, a, si akung, si raja. Si sangat berharga. Ajunan. Musibah pada selain ini kekini. kini asalkan ajunan seta capok dek musibah kan kullu musibatin ba'da ka jalal setiap musibah seselain ajunan jalal sepele kene kene urusan sepele saya penting kanjeng nabi selamat Masya Allah. Lebih cinta ke kanjeng Nabi. Eh tempeng. Benda kata raya tanah. Itu eh, pengbendek ke bab. Ah, Itu pengbendek ke laki ni. Ini terang aki ni kitab Al-Futuhatul Aliyah. Halaman 200 petong bola petok. Ba'dul akabir kento terbu lau khayyirus sahabah bainal jannati wa suhbati muhammadin lakhtaru suhbata muhammad Cek saking para sahabat kentuh epa milen. Cek saking sahabat epa milen. Marah beban dia milih apa? Sahabat misalnya. Sahabat ajunan milih apa Umpama yang pamilain. Aku malaikat si mamilain. Jadi apa sahabat? Ajunan kain to umpamai pamilain setong dari selah setong si dua. Milai setong di antara dua. Napa ajunan kain to para sahabat? Milia swarga atau milia akan ceben kencing Nabi? Nabi niscaya para sahabat-sahabat ini akan kompak memilih bersahabat dengan kanjeng Nabi. Karena dia lebih lebur dekat kanjeng Nabi tempeng ben dekat suarga. Eh tempeng ben ke suarga leburan ke kanjeng Nabi. Tinta ke pokok apolong ban kanjeng Nabi. Sampai lebih cinta tempeng ben suarga ini ke para sahabat. Sehingga para sahabat ini keberani mengorbankan segala-galanya demi agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rela mengorbankan hartanya, rela mengorbankan kelakonnya, kekengnya, rela mengorbankan bengkon, rela mengorbankan dirinya sampai ke jiwa dan raganya sekalipun. Ini kepada sahabat. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Kan tempat terbuk. Ana fi dhilli arshir rahman yawm al-qiyamah. Ana wa man habbana. Sengkok ku laku. Ada yang berdana nang i'ung naung na arashah. Ah, Allah subhanahu wa ta'ala. Ku laku ni tini kiamat. Ia sengkok ben orang-orang yang secinta ke sengkok. Syekhwan Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Atas. Tetapi sengkok ben orang-orang yang cinta ke sengkok. Ariku laku benda yang setong tempat kehormatan. Seoleh orang naung na aras. Oleh orang naung na aras. Dari tini kiamat. Sengkok rapulong ben orang-orang yang cinta ke sengkok. Fakai fabiman habba Muhammad wa taba'a Muhammadan. Dak rema boleh. Mun orang jadi cinta ke kanjeng Nabi Muhammad, pas norok dak kala lampan dalam pandang kanjeng Nabi Muhammad, cak dan kun cinta bagi ke sengkok, bekal lah apa dengan ban sengkok, dan ini, tina kiamat ku laku, dak rema boleh, mun orang jadi saya kecintain, benih kun sengkok pas kanjeng Nabi Muhammad, benih saya tercinta, tapi, betul-betul melaksanakan deka perintah-perintah Rasulullah mengindahkan dak ke dalam pan dalam pan Rasulullah di ngodiin dak ke dalam pan dalam pan Rasulullah pada rema boleh cing kuna pulang ben kok bae jire dak lah kehormatan dak rema mun pa pulang ben kanjeng Nabi Muhammad apa ah, long ben sengkok apa eh, pulang ben sengkok lebur ke sengkok nang itunya kada apa eh, pulang laku nih akhirat apa ah, boleh itunya dia ya cinta dekat Rasulullah pasti akan dikumpulkan serang ajunan ini pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kena sekat dintuh Maka daripada manfaat di dunia dan dunia dan akhirah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. alamin. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا فرجها الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة عمد قلت هيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهنا ولكل كرب عظيم ففرج ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب ومن دلها ولكل حاجة فقضيها بفضل بسم الله الرحمن الرحيم ما يفتح الله للناس من رحمة بلا ممسك لها وما يمسك ولا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم اللهم إنا نستغفرك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وتلاميذنا وأتباعنا أنصارنا وأشياءنا ومنا ومن قومنا من حق أنت خير الفاتحين رب يسر ولا تعسر ولتمم بالخير اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا يا ميسر كل أسير فتيسير الأسير عليك سهل يسير اللهم لا تهجب دعوتنا ولا ترد مسألتنا ولا تدعنا بهسرتنا ولا تكلنا إلى حولنا وقوتنا وارحم أجزنا وفاقتنا ولقد ضاق صدره واذكر في عمرنا وأنت العالم بسرنا وجهرنا المالك لنفعنا وضرنا القادر على تفريج كربنا وتيسير أسرنا اللهم ارحم من عظم مرضه وعز شفاؤه وكثر داؤه وقل دواؤه وضعفت حيلته وقوي بلاؤه وأنت ملجأه ورجاؤه وعونه وشفاؤه Ya man wamarul ibadu fadluhu wa ata'uh wasi'al bariyata juduhu wa na'ma'uh ha ana abduka muhtajun ila ma indak faqirun an nantadir judaka wa ifdak mudnibun nas'aluka minkal afwa wal ghufran khaifun natlubu minka safa wal aman musiuun asi asun وعسى توبة تمحو ظلم الإساءة والعصيان سائل باسط يدي الفاقة الكلية نطلب يا الله يا رب ارحم من ضاقت عليه الأكوان ولم تؤنسه الثقلان وقد أصبح أمسى مولها حيران وضحى غريبا لو كان بين الأهل والأوطان برحمتك يا أرحم الراحمين يا عالما بما في السرائر يا من هو المطلع على مكنون الضمائر يا من هو فوق عباده قاهر يا من هو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء نسألك يا رب بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء يا من بيده ملكوت كل شيء يا من لا يضره شيء ولا ينفعه شيء ولا يغلبه شيء ولا يعزب عنه شيء برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Para pemirsa mitra pengajian Banyu On yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makin laras are kemis. Laku Jumat manis. Laku Jumat legi. Malam mater kita bisa apangki boleh langsung laku nang acara Jumat legi. Almater Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Amin.